mwite jina kwa nguvu, alafu mtingishe, ataamka. Au labda feni imempiga kwa sehemu, yani kwenye mkaba ile. kanaambia hapana. Nikamwambia mshike kwenye moyo, unadunda Dr. Digna Dr. Digna asisiriwa ni daktari bingwa magonjwa ya ndani, lakini pia ni mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza mkoa wa Dar es Salaam na mratibu wa tiba mkoa wa Dar es Salaam. Aba, tukio lilikuwaje kwaje? Yaani uh, ulipokea ulipokeaje tukio? Taarifa ulipata muda gani? Taarifa ilikuwa natokea ofisini, nilipigiwa simu na dada wa kazi kwamba huku analia Mtoto katoka shule anaitwa Mwajuma kwa jina alojitambulisha, umri wake sikumbuki vizuri. Kwa hiyo akaniambia kwamba mtoto karudi shule, um, amebadilisha nguo, amekataa kula, ameenda kulala, lakini akimwamsha amki, miguu imekuwa baridi. Weka mbegu, mwite jina kwa nguvu, alafu mtingishe, ataamka. Au labda feni imempige kwa sehemu, yani kwenye mkaa wa kanaambia hapana. Nikamwambia mshike kwenye moyo, unadunda. anasema hapana. Nikamwambia hebu eka mkono puani, tusikie kama hewa inatoka, anapumua hapana. Nikamwambia hebu jaribu kuchukua maji kwenye mkono, ifanya kama unamfuta uso, akisikia ubaridi ataamka. Akakata simu dakika mbili tatu, akaambia amke Sasa wakati huo na mimi nilikuwa nishafika Maki anipigia nikuwa katikati ya maji chumvi na Korogwe, narudi nyumbani na Driver Taxi kumi na moja na nusu mtoto anatoka shule kama saa kumi mpaka afike hapa kwa kumi na robo kumi dakika ishirini. Mtoto ana umri wa miaka mingapi? Miaka nane. Kwa hiyo tukiwa njiani nika nikampigia kwanza mwalimu wake ili nijue kwamba labda shule aliumwa. Mwalimu wake akaniambia hapana, amefanya mtihani vizuri, ameaga vizuri, ana shida. Nikampigia dereva wake anawaleta nyumbani toka shule. Akaniambia hapana, amekushuka vizuri, ameongea na wenzake, tume amegonga, amefunguliwa mlango, akaingia ndani. Huku tunakaribia kufika, nikampigia tena dada, ameamka umemtingisha? Akaniambia amki. Sasa tukajitahidi, tukaingia ndani. Uzuri nilikuwa na mfanya kazi mwenzangu, kwa tulivyoingia ndani tukakuta mtoto mdomo uko wazi, amelala ubavu nusu wangu, macho yamevimba, uso kama umejaa, mdomo mweusi, lakini kuanzia shingoni kushuka chini ambako alisema miguu ya baridi, tulikuwa mona ana joto, yani ana joto kwao. Kajitahidi kumtingisha, naona hapa tumkimbize hospitali, labda pata huduma ya kwanza, labda akijaribu kutikisa moyo pale, sikiliza kwenye mikono damu tukabeba tukakimbia naye mpaka hospitali ya Mbuganzila tushirikiana na babake Mareke, naye alikuwa amefika, tukamwambia tuwai kwa sababu yuko pale Mloganzila. Kwa hiyo tunashukuru kitengo cha dharura kilikuja haraka kuchukua, fika pale ka vipimo, ikasoma hayupo tena. Kwa baada ya hapo tuliripoti pote, tulivyorudi tukaenda polisi hapo Temboni, tukaja nao kamchukua dada. Kwa hiyo shughuli zote ziko kwenye uchunguzi. mm -hmm. Yupo kituo gani? Sasa hivi yuko Magogoni. Gogoni. Labda alikuwa na siku ngapi? Alikuja Jumamosi, kwa kufika Jumatatu kwa siku ya tatu. Ametokea. Ametokea Tanga. Pandeni. Dada na siku ya tatu toka tokaje hapa? Eh, mpaka tukio linatokea ni siku ya tatu. Alikuja Jumamosi, Jumapili, Jumatatu mlimpataje? Ah, nilipewa na anayejiita ni babake mdogo ambaye ni driver taxi pale pembeni na ofisini kwetu pale la Boma. Kwa hiyo na kisa cha kunisaidia huyo dada ni driver ambaye huwa namtumiaga kitoka ofisini, kama sina sijaenda na gari siku hiyo, huwa ananirudishaga kwa kipindi kirefu tu. Kwa hiyo kuna na kama mbili nazitumiaga. Kwa siku tunafika hapa, nakuta geti yani kufuli kama imevunjwa hivi, imefyatuka, kwa geti wazi, nikakuta na mlango uko wazi. Ilikuwa kama siku ya Jumatatu ya wiki ile upita. Asa na amake akambia dokta, kuna nini? Yani anashtuka. Nikamwambia shangaa geti mbona kama ninataka nifungue, lakini kufuli limeshalegea, imefyatuka mlango unaingia uko wazi. Sasa kwani una dada? Nikamwambia dada sina, naondoka. Dada aliondoka mwezi wa nne. Akasema eh, basi ngoja niongee na kakaangu, ana mtoto wake huko kijijini, ngoja aje ili akusaidie saidie naye apate senti kidogo, sababu wewe tushakaa muda mrefu na kujua anavyokuleta, naona mazingira na ninapajua mi rahisi kufuatilia. Kwa alikuwa na nia nzuri. Kwa hata kumleta ilikuwa siku Jumatatu hata Jumanne nikaambia hapana. Naomba aje Jumamosi nikiwa nyumbani sababu sipendi kubadilisha watu wakati mm. sipo au kupokea mgeni sijamjua vizuri. Kwa kweli Jumamosi yule dada akaja akafika akafanya, afanya kazi nikaenda sehemu zangu karudi namuona mzuri tu na anajua shughuli zake anajielewa kwa hizo siku chache hizo. E, Jumapili hakuweza kushinda mtoto alitembea aliondoka na baba yake kabri naye jioni, ni ile Jumapili wanatembeaga kwa Jumatatu ndo tukio. Sasa kusema tatishaka naye labda tumesumbuana, hamna, amesumbuana na mtoto yukoje, amjui, yani inanichanganya na mimi mwenyewe sielewi. Wakati umerudi hali ya dada ulimkutaje? Kwa sababu kama mtu amefanya kitu unaona kabisa labda anajichanganya kwenye maneno au kuna vitu yani, kwa kweli sikuweza kumhoji chochote, akili yangu ilikuwa kumwaisha mtoto kwenye huduma, kwa hiyo sikuzungumza naye lakini alikuwa ni hali gani? Alikuwa mwenye hamaki? Yeye alikuwa analia. Mm. Analia, nimefika pale nachukua mtoto naye kama ananishangaa tu ananiangalia. Mtoto anasoma darasa la ngapi? Na shule gani? Anasoma ana zaki darasa la tatu. Na huwa ana kawaida kuli saa ngapi nyumbani? saa kumi izidi eh, kumi na robo na dakika ishirini anakuagasha shashuka hapa. Kule wanatoka tisa na nusu na sio mbali na hapa, ni upande wa pili tu kule ng'ambo. Ratiba ya mazishi na kila kitu tutafanya kesho Alhamisi. Kwa hiyo mwili unategemea kufika nyumbani kwenye around saa tatu saa nne. Uh, mpaka uh, saa tano saa sita tu wamekula chakula na ibada fupi nyumbani, taelekea makanisani hapo Saranga KKT, tutasali ibada saa saba mpaka saa nane na nusu tutazika Kinondoni, tutaanza msafara wa kwenda baada ya mazishi Kinondoni makaburini. Mm. mtoto wako wangapi? Ni mtoto wangu na watoto wawili, kwa hiyo alikuwa mtoto wa pili, nimebaki na mmoja. Kagua make nilimuona kwanza ana alama nyekundu upande wa jicho kwa hapa kama muumia. yani sio kama yani sio kama kachubuka au nini, yani kama amejigonga sehemu pamevilia kadamu, yani kama ki nini. Mm, mbona kuwa hivi asubuhi? Kwa sasa nikaanza kuangalia mwili wote huku tunaelekea hospitali. Kwa hiyo nilifanikiwa kuona kwamba eneo la shingo hili alikuwa na hizo alama kwenye hapa kwenye shingo. Haieleweki sasa ni ni kucho, ni kucha, yani zimeachana umbali umbali, lakini kama imevilia damu. Yani unaona kabisa ni yaani kama mtu akikuminya labda na kucha au kitu Mm, sasa sijui ni nini, siwezi kusema ni kucha, labda mpaka uchunguzi. Kwa hiyo uchunguzi unafanyika leo, labda tutapata majibu baada hapo. Kwa Yani kwa huyo mtu ale ale kule kuletea labda ulimhoji, labda kama ana matatizo ya akili hiyo binti au au mapepo au labda mapepo au labda historia gani? Yani nikikumbuka hata yule kaka tulivyokuja, ndio huyo huyo tukakimbiza naye mtoto hospitali, yeye mwenyewe alikuwa kama amepata mshtuko kwa sababu nyumbani alikuwa ni dada na huyo mtoto tuliowakuta na ndio aliyeniletea. Kwa naye alikuwa kama mm. Lakini tulienda naye mpaka mwisho. Angekuwa vipi angeweza akaondoka? Ah, ni mtoto wa ndugu yake. Kwa yeye alivyonieleza maelezo, ni mm. mtoto wa kaka yake mdogo wake. Labda hajui chochote. Sasa sikuwahi kuuliza sababu ni mm. ghafla na hata mm. sijazungumza naye wala yeye hajanipigia simu. Yaani nafikiri kila mtu uko kwenye taharuki. Na Erickson toka labda wiki nyuma Uh, wiki moja nyuma labda sema mama, kuna sehemu inaniuma na tatizo hili au hapa au yani, ukajua kama mtoto wangu labda kuna jambo lilikuwa linamsumbua. Kwa kweli sisemi kama namsifia mwanangu, akiwa na tatizo lolote alikuwa mwepesi kusema, akisi chochote tofauti, iwe saa yoyote. Kama ampo atamkimbilia hata jirani, apige simu nisaidie, labda nasipata shida fulani, mpigie baba au mama nimwambie, na anakwambia naomba niende hospitali. Hata akiwa shule ataomba simu ya mwalimu. Akisa tunashangaa kama aliumwa, alianguka au nini, akupata hata nafasi ya kuweza kuzungumza, sababu namba zote anajua na hajai kuwa anaumwa, hana pumu, hana kifafa wala nani Kwa kusema sisi tufikirie eti alikuwa aumwa, kwa kweli alikuwa aumwa. Na hata siku ya tukio akuumwa hakuwa yani hakuumwa. Mimi nimeondoka kumi na mbili na nusu, ni mamake babake anasubiriga, kishachukuliwa ndio yeye anaondoka, sababu umbali wake na kazini hapa na Mloganzila ni karibu kwao hiyo akishapandaga gari moja kasoro na babake ndo anaondoka. Kwa hiyo alikuwa amekunywa wote chai vizuri, aumwi na huwa hafichi ugonjwa. Mm. Hafichi. Nasikia alifanya mtihani vizuri, kwa nasikia na mtihani sio Kafanya mtihani na walimu wasema kafanya vizuri tu. Nampigia mamaka akaniambia amefanya vizuri tu mtihani. Anasema pia Richard alikuwa ni mtoto mdadisi wa kila kitu, anataka mm. kujua kila kitu ambacho labda akiona vivyo lazima akuulize, yani ni mdadisi ni kweli ni mtu alikuwa anapenda kujifunza kila kitu mm. Uh, by the way, ulivyorudi nyumbani pale ile siku mara ya kwanza, hakuna tofauti ya nyumba yako uliiona? Chumba chake, mazingira. Mm, yani kwa kitanda alichokuwa amelala, yani tulikuta huwa na upande wake anapenda kulala kuweka kichwa, lakini tulikuta amelala tofauti yani ukilala labda kichwa unapeleka huku miguu. Kwa yeye tukakuta anakuweka miguu ndo ameweka kichwa labda niseme ni kitu ambacho tofauti, lakini kinaweza ikatokea ukajisikia leo na mimi sikuona kama ni, ila nikumbuka pale wakati tunamchukua, yani ilikuwa miguu yake ameweka kama mtu alikuwa, yani unajua kama ukiwa unakimbia umelala hivi kitandani au unaendesha baskeli, ile shuka imejirundika mwisho yani wakati ule tunamchukua ile shule kama mtu anapiga piga miguu yani kwa kweli sielewi yani nipata mshtuko sana yani sasa nikiipata ile picha ya pale ndio maana niliomba wanisaidie uchunguzi angalau nijue tu ni nini mm. nini kimemkuta